ကျောင်းစာမလိုက်နိုင်တာတို့ကျောင်းမသွားကျင်တာတို့ကျောင်းမှာပြဿနာဖြစ်တာတို့စတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာတတ်တယ်ဟလာစာမလုပ်ဖဲနေတာတို့အရင်ကစာလုပ်တဲ့ကလေးကစာမလုပ်တော့ဘူးဒါအရင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့နေတာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပင်ကင်းတဲ့ကလေးလေးဘဝဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆိုခဲ့ကြငယ်တုန်းကသချင်းတွေဆိုခဲ့ကြတာရှိတယ်။မှတ်မှားတယ်အပူပင်ကင်းတဲ့ အပူပင်ကင်းပေမဲ့သူ့မှာလည်းအဲသူလိုချင်တာတွေမရတဲ့အခါတို့သူဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါတို့ဆိုတာတွေသူ့မှာလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးဘဝအထူးသဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်ဆရာတို့က6နှစ်9နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိအရွယ်တွေကဟလာ max depression လို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုစိတ်တက်ကြတာကိုစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်လို့သူတို့မဖော်ပြတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးလာတော်လာလေးတွေတောက်တောက်တောက်နဲ့သွားနေတဲ့အရွယ်လေးတွေအဲ့ဒီငယ်တဲ့အရွယ်လေးတွေမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုမိတွေ့ရပေါ့အမေဆိုလဲအမေကိုအတင်းဖက်တွေ့မယ် အရန် dependent ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုထိန်းတဲ့သူဆိုတော့ကိုယ့်ကိုထိန်းတဲ့သူကိုအဲဖက်တွယ်မယ်မရှိရင်သူတို့ပျောက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့မှာ restless ဖြစ်လာပြီးတော့ကြတော့ငိုမယ်ဆောင်းအောင်မယ်ဒီလောက်ပဲသူတို့လောက်တတ်တယ်တိတ်ငယ်တဲ့အရွယ်ဒီမှာတော့ငိုတာနဲ့ဆောင်းတာအောင်တာလေးတွေလောက်ပဲ temper tantrum လို့ခေါ်တော့ဒါမျိုးလေးတွေလောက်ပဲသူတို့ကပြမယ်အဲအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးဟိုကြီးလာတဲ့အရွယ်ပြောတတ်တဲ့အရွယ်ကြတော့လူကြီးတွေခိုင်ရင်ကလန်ကဆန်လောက်တာတို့မလုပ်ဖဲနေတာတို့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလောက်တာတို့ ဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲအရန်ငိုရာယူတာတို့အစားတောက်တွေမစားတော့တာတို့နော်စကားပြောစအရွယ်ဆိုစကားတွေမပြောတော့တာတို့စတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့ကြတော့ဆရာတို့ဒီ depression ကိုတို့ကပြလိရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေ childhood depression ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ childhood depression ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလေတဖြည်းဖြည်းများများများများလာပြီးတော့ childhood and adolescent ပေါ့လေနော်ကလေးနဲ့အပြူပေါက်လူပြူပေါက်အရွယ် depression ရတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြတော့ဆရာတို့ လိလာလာကြပြီးတော့နော်အဲ့ဓာတွေကိုကုတဲ့နေရာမှာစောစောပြောသလို depression ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်သက်ကြတယ်ဆိုတာကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပြဿနာတွေဟဲ့လားအကြောင်းအကြောင်းတက်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်အကြောင်းစာမလိုက်နိုင်တာတို့အကြောင်းမသွားချင်တာတို့အကြောင်းမှာပြဿနာဖြစ်တာတို့စတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာတတ်တယ်ဟဲ့လားစာမလုပ်ဖဲနေတာတို့အရင်ကစာလုပ်တဲ့ကလေးကစာမလုပ်တော့ဘူးဒါအရင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့နေတာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ယောဂလက္ခဏာတွေ ဟလာနာစီးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဘိုက်နာတယ်အာတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်စတဲ့ somatic complaint လို့ခေါ်တာပေါ့လေဆရာတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုယောဂလက္ခဏာတွေမျိုးစုံနဲ့လာတတ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ childhood depression ဒီလူကြီးတွေလိုယောဂလက္ခဏာတွေလာပြပြပြင်းပြင်းနဲ့ပြတ်တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ max depression လို့ခေါ်တဲ့နော်မျက်နှာဖုံးတက်ထားသလိုတခြားတခြားသောလက္ခဏာလေးတွေနဲ့ပြတ်တက်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ် ဆိုင်ခင်ဗျအေး childhood depression ပေါ့ကလေးတယောက်ဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုရင်လူကြီးတွေကုသလိုမျိုး anti depressants တွေရောသူတို့ပေးဖို့လိုပါလားဆရာကြီးခင်ဗျอืมတိတ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဆေးနဲ့ပေးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့က psychotherapy ပေါ့စောစောပြောလို့ counseling and psychotherapy ဒါကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုရတယ်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အဲသူနာပြုတွေရှိတယ် အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်တွေ Child and Adolescent Psychiatry ဆိုပြီးဆရာတို့ကတီးခြားကိုတတ်တတ် training ပေးပြီးတော့ကြာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းကုသလို့ရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆေးဝါးကတော့ဘယ်လိုအချိန်မှပေးလဲဆိုတော့တိတ်လိုအပ်တယ်ဟလားဆရာတို့ပြဿနာ problematic behavior လို့ခေါ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လောက်တဲ့အပြုအမူတွေရှိတယ်အိတ်ဆက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူတွေမျိုးစုံဟလာချိုးယွင်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လိုအပ်မှသာဆရာတို့ကဆေးဝါးနဲ့ပေးပြီးတော့ကုလိရှိပါတယ် CFAM, caring for well-being.